Ya estoy cerca. Voy a rescatar a Janina. Al menos que... Quede un minuto. odio el minuto. quiero que lo eliminen. ¡Demonios! ¡No lo logrará! Si te mueves, la elimino.